Thank you. 万里。 в тишине Ты можешь много чувствовать И только в тишине Ты слышишь сам себя Наедине с Творцом Ты не хитрить, не мудрствовать душе Не вкусишь облегчения Бог посылает все, Он хочет быть с тобой